premier truc que j'ai fait, je crois, j'étais enfermé dans ma voiture. Sur le parking, je l'ai branché au poste. Et tac, tu vois, j'ai tout comme ça. quand tu as du temps, tu sais pas trop quoi faire, tu peux découper des sons, chercher des idées. Tu n'es pas obligé d'être dans ton studio comme ça. Tu mets plusieurs charlets un peu différents. Et du coup, dans un seul pad, tu peux avoir jusqu'à quatre charlets, c'est joué en mode cycle. Soit aléatoire, soit l'ordre que tu as choisi. Du coup, tu arrives plus facilement à avoir euh, une batterie euh, plus vivante. quoi. on va dire, ça reprend euh, la technologie des vieilles MPC, mais avec euh, tout ce qui est actuel. Quoi. Le son qui sort, il est bien patate, c'est cool. Ouais. la possibilité d'arriver sur scène où tu veux avec juste une MPC pour faire du son actuel, on va dire, style EDM, tout ça, tu peux aller plus loin.